es laut, Liebelein, glücklich sein, Herzkammer auf, Bad News raus, Liebelein, glücklich sein, Herzkammer auf, Bad News raus, Liebelein, glücklich sein, Herzkammer auf, Bad News raus, Liebelein, glücklich sein. Ba, ba, ba. Klammern auf, Bad News raus. Bop, bop, bop, bop, bom. Liebe rein, glücklich sein.